Всім привіт, друзі! Сьогодні в мене на огляді світильничок, ночничок, який на Aliexpress називається Аватар. Аватар називається тому, що він, е, можливо, хто фільм дивився, вночі, коли світиться, переливаються ось цих три грибочки і дуже гарно. Візуально, якщо дивитися, у нас є біленький бучок, знизу встановлений фоторезистор який може змінювати яскравість за допомогою е, з того, що змінюється освітлення. Якщо наступає день, світильничок сам вимикається. Позаду знаходиться у нас вилочка на 220 і два отвори під шурупи. Один не викрутив, ще один тримає, я вам покажу пізніше, що усередині. Візуально, окрім трьох грибочків, які світяться, є ще ось таких три зелених листочка. Вони вже декоративні, пластмасові. Грибочки, до речі, на такій жорсткій основі, їх можна гнути, але, звісно, не бажано. Листочки зверху перекладають заклеєні на силіконовий клей. От. Тепер давайте розберемо і я вам покажу, що знаходиться всередині. Грибочки переливаються, там, скоріш за все, RGB світлодіоди. Ми відкручуємо, головне не виривати. І одразу листочки у нас відпадають, бо вони просто прикріплені. Далі можемо ми помітити, що припаяні два проводки до нашої вилки і грибочки з ось такою м'якою типу поролону. Це двосторонній скотч, друзі, для того, щоб е, тримати і не тряслись ось ці листочки. От. І якщо ми заберемо грибочки, от по два проводи на кожен, тобто в кожному грибові є світлодіод, то всередині встановлена наша плата. Ну, Таким чином. Розказувати, що працює не буду, тепер залишилося це все зібрати назад. Покажу зараз ще, як воно світить. Вставляємо всередину. Обережно головне вставляємо листочки і закриваємо. Тут защолочка є. Оп, можна підтягнути вверх, якщо вам подобається високі. От, е, Далі вставляємо наші шурупчики і це все закриваємо. Силочку на даний товар я залишаю в описі, кому сподобається, зможете замовити. Особисто я рекомендую, мені подобається. От І зараз я ще продемонструю, як воно світить. Дивіться, от наш світильничок світиться, але на секунду перенесемося на ліву сторону, тут стоїть велосипед е, з вімкненою фарою. От Я буду вмикати світло і повертаючи руль вліво-вправо, демонструвати зміну освітлення, для того, щоб показати, як працює фоторезистор. Тому давайте повернемося сюди. Наприклад, здалеку зараз. Як бачите, світло збоку, яке ми плавно підносимо, світильничок тухне. Бачите? Забираємо, він світиться. От при перемиканні лампочка на секунду тухне і бачите, він вмикається.